조직에 어?

depois ele se mete na rua E Ai, ai, ai, ai Olha que tá o boro, por isso te confero Você ligando na minha e eu te confero All right.